ahead. ahead. <laughs> Danger ahead! Mark the location. Watch out! 对。 स्नायपर दिसला असं वाटतं पर भेटलं ते पाखरू भेटलं ते भेटलं माझ्यासारखं येते परत फौजीकडे फौजीकडे जा cara. É, acho que eu não vou loading Form upon me. Watch out. ये किल मारा तुझे कितनी किल होते Form upon me. Yeah. अरे भैया मेरे को मिसाईल अरे भाई माझ्याकडे हो हिल देना वाला ढूंढ ढूंढ पूरे ढूंढ ले भाई तो अरे फौजी तिकडे एकटा कुठे गेला घराची स्पॉड आहे रे मग आम्हाला मारलेली तेच बाकीचे टीम स्कॉड कुठे आहे वॉच आउट मध्ये आहे का? वरती आहे कोई स्कोप हो तो बताओ इसमें सिक्सेस पाइएगा अरे दे दे दे कोणाला पाहिजे एकच सांग उभे टाकला कुठं कुठं मार्क द लोकेशन इतना जल्दी आया उतना पहले मर गया यार ये पेपर से उधर एक्स्ट्रा नहीं है इसको तो बताना Watch out! Watch out! हाय बघ बघ बघ याच्यामध्ये गेलं कोणतरी मार्क द लोकेशन लोकेशन त्याच्यामध्ये आहे रे भाई रीस नहीं मारने देना जी भागो मैं हो ना भाई Watch out! Danger ahead! Watch out! उठा भाई रुआन लेटा है पता है Watch out! Watch out! मी थांबलाय जागेवर बंद इकडे कॅम्प करून डेंजर अहेड अरे भाई काय आहे अरे एक स्नाइपर वॉच आउट देखो यहां से बता बड़ा रहा चांगला तो तो रे भी लेती लूट मेरे को कवर अच्छा। देना मैं जा रहा हूँ स्नाइपर टावर वाले को मारूंगा जाके जरूर भाई नहीं जाने की <laughs> नंगा नंगा नंगा उसका बैठा था अरे भाई क्या मुकदमा है मजा कर तर पार्टी पाठी जायचं ना ते <laughs> नवीन असल्यासारखंच करायला हवा Watch out! ये गाड़ी भाई ला रहा एक भी किल नहीं उठा उठा किल चोर किल चोर किल चोर किल चोर मी लय डॅमेज दिल दोन चार वेळी दिल ते बघ अजून आली गाडी फौजी आणि पूर्ण स्क्वॉड है तिथे लास्ट जाओ जाओ घुसो घुसो शायद लास्ट या दो होंगे बस बस लास्ट है और ये स्क्वाड गई एक और है क्या फुल स्टेप है डेंजर अहेड मार्क द लोकेशन भाई क्या स्मोक मार दो स्मोक स्मोक स्मोक मार दो दूर से मेरे को Watch out. मेरे पे सारा लगा अरे अरे अरे भाई भाई दे रे मतलब भाई क्या मुझे ये मेरे डेंजर अहेड डेंजर अहेड फौजी पे चलो फौजी पे चलो उसको डेंजर अहेड डेंजर अहेड कहां पे मार रहा है डेंजर अहेड डेंजर अहेड डेंजर अहेड साला अंदर घुस के कर क्या रहा था क्या ही कबर दिए जा गई अब मैं आ गया दो नंबर की दो दो नंबर की फटनी चाहिए उस बेचारे की लाइफ नहीं है तुम्हारी क्यों फट रही है दो नंबर मेरी नहीं तो फटी तो तुम्हारी सही है मेरी नहीं फटी मेरी नहीं फट रही है हो भाई <laughs> बरोबर है बरोबर है पिछले वाले में भाई भाई मदद अरे बहुत स्क्वाड आ गई थी यार बचाओ अरे कौन है Right. <laughs> भेटली बघायला एम टेपर उचलली पण लगे एक बंदे दाख तुला लोकेशन मार्क उधर से जाओगे तो मार दोगे फौजी प्रॉब्लम है मतलब तो बंदे चलो ना गाड़ी लेके मारे वॉच आउट बंदे किधर नहीं भाई गाड़ी नहीं है डेंजर अहेड रिकॉल बंद हो गया आप लगता है बंद हो गया गाड़ी था वो एक गाड़ी है निकाल वॉच आउट वॉच आउट मैं सब गाड़ी ले Watch out. इसका काय को डरने लगा है डेंजर अहेड जे झोपला माहिती झोपला Watch out. मार कर मार कर किल चोरत्या कशाला Watch out. फायर करो बे इधर इधर आ इधर आ कवर के अंदर आ कवर के अंदर अबे कुत्ता आते हैं कवर के अंदर डेंजर अहेड कवर में दे रहा बाहर में भाई तुझे नॉक बंदे फुल डैमेज दे देगा ए मजा माइक चल भाई एक ही बंदा जीता एक कर दोनों बंदे दो बच गया सब बच गया दोन बंदे नॉक आहे ते भी मी फुल डॅमेज दिले नॉक झालेले मेरे को तो यार दोनों मिलके खा गए यार ये मार वाला मारा अब उधर से वो फिनिश बाप करे दो नंबर मैंने तुमको 160 हेमो दिए वापस करो जल्दी अरे वो भाग रहे भाई नाटक कौन करे असतील रे भाग गेले थांब थांब अरे भाई तो मेरी गाडी आराम से आराम उठा दो उठा दो फौजी को उठा दो इसमें पानी Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Marked a vehicle. Watch out. Watch out. Marked a location. मार मार अरे अरे पता है ये चार नंबर भाई क्या किया ये आगे आ रहा था इसके पीछे गाड़ी के पास बंदा छिपा हुआ था इसको पता ही नहीं चला ये आगे वाले को मार रहा है पीछे वाला इसको मार दिया सहा किल झालेत भाई होते ये हे अमरच लोक आपण मेरे भाई सात किले मेरे अरे सत्रह ग्लिच से दिख रहा है सात एक नहीं दिख रहा है ग्लिच के कारण आता दाखवा बंदे आता मला स्नायपिंगचा मोठा भेटलेला आहे Watch out! Danger ahead! काम मला वर की कुठे जायला यांच्या ओपे नाया मारो मारो उसको नाही रे कोणी कुठे कुठे मेले रेते बंदे किती राहिले फक्त तो अरे हम्म। मला ए मारता मी कुठं बसू कवर घेऊन येऊ दे तो गाडी इकडे आहे इकडे इकडे वॉच आउट बाई ते इथे बाई बाई ते इथे वॉच आउट वॉच आउट रोड नाही आहे पाहिजे पण मला तर तो डिस्प्ले पण आहे गंदे डेंजर अहेड नाही शपथ माझ्याकडे स्नायपर आहे पूर्ण स्पॉड म्हणजे हीच पूर्ण लास्ट स्पॉड आहे ते यार हट तू मेरे लांब लाम देता हां ये एक Someone has been here. Watch out! Watch out! लिया సరౌతులు ఉంటాయి मत चौक पुढे मी कशाला सांग इथं फौजी तिकडल्या साईडला मी एकच बंद आहे तिकडे जावं लागेल लोकेशन देतो बरं करून पण ले खाली आउट अगर घराच्या समोर मरणार आहे भैया स्नायपरच्या नावाने Watch out! Watch out! सामने दुकान weapon already. गाड़ी भाई ट्रिपल ट्रिपल एलिमिनेटर रिसीव दिस मेडल टू टाइम्स तुला आलंय का मला किती मला मिळाले ते गेलं आईशपथ अठरा केली जबरदस्त माझे आठच आहेत रे चिरे भाई जगदंबा जगदंबा